Tá. Так, نزلت من هنا هنا المقادير خضراء Up, up, nade, nade. 对吧？ Düşman görüldü. Düşman görüldü. Şöyle daha dehrem Düşman görüldü. Hadi. Tamam. ملعب من بعيد echarlo en él. انا أخذ البيت معنا نيد نيد اوه Öffne, öffne araya watch. Watch out! Watch out! Vay şu مش يبقى إيه؟ لا لا تستعمل نبدأ نايم بالحشيش contract